Alisa ya. lagi main jungkat-jungkit ya? Iya. sama siapa? Papa. Alisa lagi di mana ini? Lagi <laughs> Udah miring itu. Apa mau naik ayunan lagi? Ya? Jagain kak.